नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आज आपको बताया जा रहा है एक ऐसा फार्मूला जिसको आजमा कर आप गले के इन्फेक्शन खांसी सर्दी जुकाम आदि से निजात पा सकते हैं जी हाँ आपको एक गिलास गाय के दूध में एक चम्मच देसी घी मिलाना है इसी प्रकार आधा चम्मच हल्दी या पाव चम्मच हल्दी उसमें आप मिलाइए